नमस्ते सबैजनालाई म राजीव घ्याजु र आज हामीहरू आफ्टर इफेक्ट्समा हामीहरू बलको एनिमेसन गर्न जाँदैछौँ यस वर्ल्ड कपमा भएको बलको चाहिँ हामीहरू आज सिम्पली एनिमेट गर्न जाँदैछौँ सो विदाउट एनी फोटो दिले ल स्टार्ट आवर भिडियो सुरुमा चाहिँ म आफ्टर इफेक्ट्स खोल्छु त्यसको लागि चाहिँ म यता फोल्डरमा जान्छु र यहाँतिर चाहिँ म आफ्टर इफेक्ट्स जुन चाहिँ मैले सिसी टु थाउजन्ड ट्वेन्टीको खोलेको छु सो सुरुमा चाहिँ तपाईँले आफ्टर इफेक्ट्स खोल्नु भइसकेपछि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ धेरै डराउनु पर्ने कुरा चाहिँ छैन ठ्याक्कै हामीले प्रिमियम प्रो सिकेको जस्तै हो अब चाहिँ हामीले न्यू प्रोजेक्ट गर्छौँ सो न्यू प्रोजेक्ट गरिसकेपछि एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले यसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ सो तपाईँले लेफ्ट साइडमा चाहिँ जुन चाहिँ प्रोजेक्ट छ यसमा चाहिँ हामीले डबल क्लिक गरेर चाहिँ कुनै पनि चिज फोल्डर तपाईँको म्युजिक होस् या भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले यसरी इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ तलतिर चाहिँ तपाईँले टाइम लाइन देख्न सक्नुहुन्छ सो यसलाई चाहिँ म ड्र्याग गरेर यो कम्पोजिसन जुन चाहिँ यो सानो बटन छ तपाईँले चाहिँ यसमा राख्नुभयो भने आफै एउटा कम्पोजिसन चाहिँ क्रिएट भएको देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो चाहिँ तलतिर आएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्रान्सफर्मको भित्रतिर चाहिँ तपाईँले पोजिसन देख्न सक्नुहुन्छ scale rotation opacity anchor point देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै सिम्पल छ सो तपाईँ चाहिँ यो कुरादेखि चाहिँ नजर एकदम सिम्पल रहेको छ म सिम्पली चाहिँ तपाईँलाई बुझाउनु कोसिस गर्छु र तपाईँको राइट साइडमा चाहिँ इफेक्ट्स एन्ड प्रिसेट देख्न सक्नुहुन्छ सो इफेक्ट्स एन्ड प्रिसेटमा चाहिँ डिफ्रेन्ट इफेक्ट्सहरू र प्रिसेट्स अगाडि नै हामीले गरेको प्रिसेट्सहरू चाहिँ यसमा सेभ पनि गर्न मिल्छ जस्तै कि यसमा चाहिँ गसियम ब्लर सर्च गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले गसियम ब्लर यसरी सर्च गरेर यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँले ब्लरिनेसलाई यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ अथवा यसरी घटाउन सक्नुहुन्छ र यसरी टोल पनि हाल्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ हामीहरू बिस्तारै बिस्तारै थाहा पाउँछौँ सो आफ्टर इफेक्ट्सको इन्टरफेस चाहिँ तपाईँले आज थाहा पाउनुभयो अब चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा सिम्पल बल त्यसलाई चाहिँ हामीले एनिमेट गर्छौँ है त बललाई एनिमेट गर्नको लागि म सबैलाई डिलिट गर्छु र नयाँ कम्पोजिसन हामीले क्रिएट गर्नको लागि यता नयाँ कम्पोजिसनमा हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ अथवा तपाईँले यो तलतिर यो जुन चाहिँ क्रिएट अ न्यू कम्पोजिसन सानो बटन छ सो यसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँको इच्छा रहेको छ यो तलबाट गर्ने कि यहाँबाट गर्ने भनेर है त सो तपाईँले न्यु कम्पोजिसनमा यसरी क्रिएट गर्नु भइसकेपछि डिफ्रेन्ट कुराहरू आउँछ सो कम्पोजिसनको नाम जस्तै कि मैले चाहिँ बललाई कम्पोजिसन गर्ने भएकोले मैले नाम राखिदिन्छु बल सो प्रिसेटमा तपाईँले केही पनि नगर्नुहोस् विथ तपाईँले जस्तै कि युट्युबको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने नाइन्टिन ट्वेन्टी र हाइट चाहिँ तपाईँले कति गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि थाउजन्ड एट्टी यो चाहिँ युट्युबको लागि एउटा रेसियो र तपाईँले पिक्सेल रेसियो तपाईँले एसटिभी जुन चाहिँ थाउजन्ड सिपिआर ओ एसडी तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ सो यसलाई चाहिँ अहिले नचलाउनुहोस् र फ्रेम रेटमा चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट फ्रेम रेट जुन चाहिँ हामीले प्रिमियम प्रोमा नि कुरा गरेका थियौँ सो त्यसको बारेमा नि म आई लिङ्क जुन चाहिँ माथितिर तपाईँको आइरहेको हुनसक्छ सो त्यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो फ्रेम रेट चाहिँ तपाईँले ट्वेन्टी फाइभै हालिदिनुहोस् र तपाईँले रिजोल्युसनमा थर्ड हालिदिनुहोस् र स्टार्ट टाइम कोड र ड्युरेसन सो सिम्पली चाहिँ एउटा एनिमेसन चाहिँ दस सेकेन्डभन्दा कमै हुन्छ र तपाईँले यहाँतिर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ लास्टको चाहिँ फ्रेम हो सेकेन्ड लास्टमा रहेको चाहिँ सेकेन्ड हो र त्यसपछि आउँछ मिनेट अनि त्यसपछि आवर सो हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सेकेन्डमा चाहिँ हामीले टेन सेकेन्ड हालिदिन्छौँ र तपाईँले ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ त्यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मलाई ब्लू चाहियो भने ब्लू हाल्न सक्छु तपाईँले डिफ्रेन्ट कलरहरू तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ म डिफल्ट ब्ल्याक नै हालिदिन्छु म यहाँबाट नै ओके गर्छु र एउटा कम्पोजिसन तपाईँले यसरी क्रिएट भएको देख्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ हामीले बलको एनिमेसन गर्छौँ सो बलको एनिमेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के के सिक्छौँ भन्दाखेरि बललाई चाहिँ हामीले कसरी स्केल अप गर्ने स्केल डाउन गर्ने ओप्यासिटीलाई चाहिँ हामीले कसरी खेलाउने र हामीले चाहिँ कुनै पनि रोटेसन चाहिँ हामीले कसरी गर्ने यसको बारेमा चाहिँ हामीहरू आज थाहा पाउँछौँ त्यसको लागि चाहिँ म फर्स्टमा चाहिँ एउटा बल लिएर आउँछु सो मैले चाहिँ अलरेडी एउटा बल चाहिँ डाउनलोड गरेको छु सो रेड बलको नाममा चाहिँ मैले डाउनलोड गरेको छु सो यसलाई चाहिँ म ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छु सो ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिसकेपछि यो बल चाहिँ यहाँतिर इम्पोर्ट भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँले यो जुन चाहिँ सानो बटन छ यसलाई चाहिँ खोल्नुभयो भने यहाँतिर ट्रान्सफर्म भन्ने आउँछ सो ट्रान्सफर्मभित्र पनि धेरै कुराहरू छ जस्तै कि एङ्कर पोइन्ट छ पोजिसन छ स्केल छ रोटेसन छ र ओपेसिटी छ सो तपाईँले चाहिँ सुरुमा हामीहरू ओपेसिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि ओपेसिटीमा चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ डिम जुन चाहिँ गायब हुने घटाउनु भयो भने चाहिँ पुरै गायब हुन्छ र घटाउनु भयो भने चाहिँ यसरी पुरै आउँछ र रोटेसनमा चाहिँ तपाईँलाई थाहै छ होला यसरी रोटेट गर्न मिल्छ र स्केलमा चाहिँ तपाईँले स्केल अप र स्केल डाउन गर्न सक्नुहुन्छ यो लिङ्कलाई चाहिँ तपाईँले नचल्नु नै भन्छु म चाहिँ चल्नुभयो भने यसरी बलको सेप चाहिँ बिग्रिन्छ अनि तपाईँले पोजिसन यसरी लेफ्ट एन्ड राइट होरिजेन्टली र भर्टिकली यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ र एङ्कर पोइन्ट पनि रहेको छ सो एङ्कर पोइन्ट भनेको चाहिँ यो जुन चाहिँ बिचको मिडियम पोइन्टलाई चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्ने हो र यसलाई चाहिँ म रिसेट गरिदिन्छु अब चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा बललाई चाहिँ एनिमेट गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यो पोजिसनको तपाईँले चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ तपाईँले एउटा घडीको बटन जस्तो चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इनिसियल र फाइनल पोइन्ट चाहिँ तपाईँले डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मैले यसलाई क्लिक गर्छु र क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई कतिसम्म चाहिँ एनिमेट चाहिन्छ जस्तै कि तपाईँलाई यहाँसम्म चाहिन्छ भने तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यसरी राइट साइडमा लगिदिनुहोस् र तपाईँले चाहिँ दुईवटा चाहिँ यहाँतिर पनि एउटा डट यहाँतिर पनि एउटा डट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सो यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ कि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ एनिमेट हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ अब चाहिँ म प्ले गरेर हेर्छु यस तपाईँले चाहिँ यसरी सिम्पली चाहिँ एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ है त र यो ड्युरेसनलाई तपाईँले घटाउनको लागि चाहिँ यसरी सेलेक्ट गरेर अगाडि पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरू कसरी एनिमेट हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्छौँ एकदम स्पिडमा भएको छ अब चाहिँ हामीले एक सेकेन्डभन्दा बढी हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ त एकदमै स्लोली एनिमेट भएको छ जति अगाडि हाल्यो त्यति नै धेरै स्पिडमा चाहिँ यो बल चाहिँ स्पिडमा गएको छ भने जति हामीले ड्युरेसन बढाएर पोइन्ट हाल्यो त्यति नै ड्युरेसन मतलब स्पिड चाहिँ तपाईँले एकदम कम चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरू यही कुरालाई चाहिँ एनिमेट गर्छौँ फेरि सो त्यसको लागि चाहिँ म स्केलमा यसरी एनिमेट गर्छु र तेइस सेकेन्डपछि गएर यसरी पनि तपाईँले यहाँतिर लिएर जान सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले लेफ्ट साइडमा चाहिँ तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ सो यो पोइन्टको यहाँतिर यसरी जानुभयो भने ठ्याक्कै त्यही पोइन्टमा चाहिँ पुग्छ सो हामीले यसरी सानो गर्दै जान्छौँ है त सानो गर्दै जान्छौँ अब चाहिँ हामीले के हुन्छ एनिमेट त्यो चाहिँ हेर्छौँ सो एकदम क्रिएटिभ तरिकाले चाहिँ एनिमेट भएको छ यहाँतिर चाहिँ मैले यो लिङ्क चाहिँ हालेको छैन सो म लिङ्क हालेर चाहिँ गर्छु लिङ्क हाल्छु र यहाँतिर जान्छु र मैले चाहिँ स्केलमा चाहिँ सानो गर्दै जान्छु मतलब यो बल चाहिँ यतातिर जाँदाखेरि बिस्तारै सानो हुँदै जान्छ सो तपाईँले यसरी एनिमेटको भएको देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरू फेरि अर्को चिज थप्छौँ जस्तै कि ओपेसिटीलाई चाहिँ हामीले थप्छौँ सो सुरुमा चाहिँ हन्ड्रेड त्यसपछि यो पोइन्टमा हामीले थिच्छौँ र ठ्याक्कै इन्डिङमा गएको छ है सो त्यसले हामीले यसरी ओपासिटीलाई चाहिँ जिरो गर्छौँ अब चाहिँ एनिमेट कस्तो हुन्छ हामीहरू त्यो हेर्छौँ सो बिस्तारै सानो हुँदो पनि गएको छ र गायब हुँदै पनि गएको छ र इन्डिङमा चाहिँ गायब नै भयो र तपाईँले रोटेसनमा नि यसरी एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ र ठ्याक्कै इन्डिङमा जानुहोस् र तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँतिर यसरी बढाउनु भयो भने चाहिँ रोटेट हुँदै जान्छ सो यसरी रोटेट भाग भएर गएको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सो चारवटा चाहिँ हामीले यसरी एनिमेट गर्न सक्छौँ र एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने के भन्दाखेरि रोटेसनमा चाहिँ तपाईँले थ्री सिक्सटी हुने बित्तिकै चाहिँ यहाँतिर वान चाहिँ हुन्छ है त जस्तै कि मेरो थ्री सिक्सटी हुन्छ एक सर्कल भयो है भन्ने कुरा चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ अब यहाँतिर गएर भने दुई सर्कल भयो है तिन सर्कल भयो है सो यसरी झन् फास्टले चाहिँ रोटेट हुन्छ सो यसरी चाहिँ तपाईँले कुनै पनि बललाई चाहिँ अथवा एनिमेसन चाहिँ सिम्पल्ली यो चारवटा कुरा चाहिँ युज गरेर तपाईँले चाहिँ एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ र एङ्कर पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यतातिर जान्छौँ र एङ्कर पोइन्टलाई चाहिँ मैले साइडमा सारिदिन्छु तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ यसरी डिफ्रेन्स देख्न सक्नुहुन्छ सो एकदम खतराले एनिमेटै भएको छ भनौँ अब चाहिँ हामीहरू एङ्कर पोइन्ट मात्र युज गरेर चाहिँ हामीहरू एनिमेट गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ म यो सबैलाई रिसेट गर्छु यसलाई चाहिँ डिलिट गर्छु र एङ्कर पोइन्टलाई म यसरी एनिमेट गर्छु र केही सेकेन्ड मतलब दुई सेकेन्ड पछि चाहिँ म यसलाई यसरी लिएर जान सक्छु सो तपाईँले यसरी ड्र्याग गरेर यसरी पोजिसन पनि सराउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसबाट नि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरू एङ्कर पोइन्ट युज गरेर एनिमेट गर्छौँ जस्तै कि यसरी एनिमेट चाहिँ भएको छ है हो चाहिँ म यतातिर हालिदिन्छु र यसरी एनिमेट भएको छ अब चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि यो सबैलाई चाहिँ हामीहरू यसरी एनिमेट गरिदिन्छौँ एनिमेट गरिसकेपछि मतलब टोगल पोइन्ट हालिसकेपछि यसलाई चाहिँ स्पेसली टोगल पोइन्ट भन्छ यो घडी जस्तोलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीहरू यसरी यहाँतिर फर्स्टमा यहाँतिर बल हाल्छौँ त्यसपछि यो बल यतातिर हाल्छौँ र त्यसपछि यो बल केही सेकेन्डपछि यहाँतिर आउँछ त्यसपछि यो बल यहाँसम्म आउँछ र त्यसपछि यहाँसम्म आउँछ है जस्तो तपाईँले एनिमेट चाहिँ कसरी भयो भनेर तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ सो एकदम स्लो भएकोले चाहिँ म यिनीहरूलाई चाहिँ नजिकै हालिदिन्छु अनि फास्ट हुन्छ सो तपाईँले चाहिँ यसरी सिम्पल्ली एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको लागि सर्ट फर्महरू पनि हुन्छ जस्तै कि तपाईँले ट्रान्सफर्मको लागि चाहिँ ट्रान्सफर्ममा गएर चाहिँ तपाईँले सबै एनिमेट भएको यसरी देख्नुभयो भने अब बिस्तारै एउटा मात्रै एनिमेट भयो होइन अब बिस्तारै यो लेयरहरू थप्दै जान्छ त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ एकदम कन्फ्युजन हुनसक्छ र तपाईँले चाहिँ यो सर्टेन चिजहरू मात्र चाहिने हुनसक्छ एनिमेटको लागि जस्तै कि मैले ओपेसिटीको लागि ओ थिच्छु ए सरी ओपेसिटीको लागि चाहिँ म टी थिच्छु टी थिच्ने बित्तिकै चाहिँ यसरी ओपेसिटी आएको छ रोटेसनको लागि चाहिँ म आर थिच्छु र रोटेसन यसरी आएको छ त्यसपछि चाहिँ म स्केलको लागि एस थिच्छु यसरी आएको छ र अर्को चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि पोजिसनको लागि म पी थिच्छु एङ्कर पोइन्टको लागि म ए थिच्छु तपाईँले यति मात्र लिएर आउन सक्नुहुन्छ अब इक्जाम्पलको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई सबैलाई चाहिँ यसरी राखिदिन्छु सो यसमा चाहिँ अहिले के भएको छ भन्दाखेरि स्केल मात्र एनिमेट भएको छ सो कुन चाहिँ हामीलाई स्केल कुन मात्र एनिमेट भएको छ भनेर हेर्नको लागि हामीले यु थिच्छौँ यु थिच्ने बित्तिकै स्केल मात्र एनिमेट भएको छ है भनेर चाहिँ यसमा देखाउँछ सो आज चाहिँ हामीले आफ्टर इफेक्ट्समा चाहिँ कुनै पनि सिम्पल एनिमेसन चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भनेर सिक्यौँ सो हामीले चाहिँ सर्फेसली यो पोजिसन हुँदो रहेछ रोटेसन हुँदो रहेछ ओपेसिटीसँग खेल्न मिल्दो रहेछ सो डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ आज हामीले सिक्यौँ भोलि चाहिँ हामीहरू पोजिसनको बारेमा हामीहरू डिटेल रूपमा चाहिँ हामीहरू थाहा पाउनेछौँ सो तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye